coming to you live from the Hearty for Football Awards 2022. Thank you. Thank you. Thank, Thank you very you. much. Well, talk about Pelés. 2022 Mary Oaks. Winner is World Cup winner Emiliano Martinez. the winner of the FIFA oh. Pushcash Award for 2022, Martin Aleksi. Thank you so much for joining thank us. Thank you very much. And of course, thank you to Carly Lloyd and to Alessandra Del Piero for your assistance. Of course, thank you to Jill Ellis and Christo Stoichkov. Uh, well, we have two more footballing legends to help us announce the winner this time around. Please welcome Gael Nganamwi and Fabio Capello. a fantastic team once more. Let's say congratulations. Exceptional selection of world-class players that any coach that would love to lead. <laughs> the 2022 FIFA FIPRO Men's World 11. Congratulations. Thank you, guys. Thank you. Goals uh, plays in, uh, in an incredible, incredible way until the last second of uh, the tournament. Yeah. It was absolutely sensational and perfectly pop. Uh, well, to bring an end to a stunning night of football celebrations, we will now honour the best FIFA men's player for 2022. The list of previous winners is absolutely astounding. Robert Lewandowski, Lionel Messi, Luka Modric and Cristiano Ronaldo. This year's shortlist is phenomenal and all three of our nominees are undeniable greats. Uh, so, FIFA President, could you please reveal the winner? Yes, I can. So the winner and uh, officially the best player of the world, el mejor del mundo, Leo Messi, campeón del mundo, Argentina. Felicidades. Bueno. Bueno, buenas noches. Eh, <laughs> se pone nervioso lo que estoy. Eh, bueno, antes que nada, decir que es un, es un placer volver a estar acá, volver a estar eh, entre los tres, estar con Benzema, aunque no está, estar con, con Kilian, que los dos tuvieron un, un año grandísimo, así que, es un honor para mí volver a estar en, eh, esta gala y, poder ser el ganador. Quiero agradecer obviamente a, mis compañeros. Eh, hoy estamos acá eh, Scaloni, el Dibu, y nosotros somos, estamos en representación de ellos, ¿no? Sin ellos no, no estaríamos hoy acá, como lo dijo mi técnico, como le dijo Scaloni, esto es parte de, ello y es un reconocimiento a, todo el grupo por lo que hicimos. ¿no? Eh, este año fue, fue una locura para mí, pude conseguir mi, sueño después de, tanto pelear, de tanto buscarlo, de tanto insistir. Al final, al final llegó y, y es lo más, lo más hermoso que me pasó en, mi carrera. Creo que es un sueño para, para cualquier jugador y, muy poco lo pueden conseguir y yo, gracias a Dios, lo, lo pude obtener. Y bueno, por último quiero agradecer obviamente a, a mi familia, a la gente de Argentina por haber, por haber vivido de la manera que vivimos ese mes tan, especial, tan hermoso y que va, va a quedar eh, de por vida en, en los recuerdos nuestros. Y, nada más, eh, le mando un beso grande a mis hijos que están mirando, Tiago, Mateo, Ciro, los amo y, y vayan a hormilla. Muchas gracias. Chao. pleasure. And of course, thank you to the FIFA president for hosting us tonight, Gianni Infantino. Thank you so thank much, you, and congratulations again, Lionel Messi. Thank you, Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you.